緑色の映ってるんで、はい、ではそんなわけで最後いきますかはい思い残すことないですか大丈夫ですはい <laughs> では最後の曲いきましょうかはいはいエンジェルです、はい、手拍子お願いします 自分が好きなのは何度転んだ落ち込んできたから数えきれない 一つ一つに意味があるのだろう とうございますありがとうございますさ <laughs>